नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरोपत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो गुजरात विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आज सांजे सोपलो मतदान एक तारखेक जाल्यार मतमेजणी आठ तारखेक एकोणनव्वद विधानसभा वेंचणुके खातीर सातशे अठ्ठ्याऐंशी उमेदवार आसात रिंगणात आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि आपल्या हरियाणा भोवणे मजगती कुरुक्षेत्र वाठारात आयोजित आंतरराष्ट्रीय गीता सांगोष्टी कार्यावळीत आणि दीक्षांत समारंभात घेतलो वाटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो म्हळ्यार इफ्फीचो काल सांजे जालो समारोप सुवाळो आय हॅव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स या चित्रपटाक मेळो भांगरा मोर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी अकरा डिसेंबराक धारगडच्या नियोजित आयुर्वेद हॉस्पिटलाचे जातले उक्तावण आणि आज फिफा फुटबॉल सर्तींत सेनेगल आणि इक्वेदॉर अमेरिका आणि इराण नेदरलँड आणि कतार तसेच इंग्लंड आणि वेल्स हांचे मदीं जातल्यो मॅची फ्रान्स ब्राझील आणि पुर्तुगाल पावले निमण्या सोळा पंगडांत आता खबरो विस्तारान गुजरात विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आज सांजे सोंपलो देखून सगळे राजकीय पक्ष मतदारांक आपल्या मतां दिवची म्हणून आकर्षित करपाचे प्रयत्न केले भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा हांणी आज दाहोड आनी वडोदरा जिल्ह्यात प्रचार सभांक संबोधित केले केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आज दाहोड खेडा आनी अहमदाबाद जिल्ह्यातल्या रॅलीक संबोधित केले पहिल्या टप्प्यात सौराष्ट्र कच्छ आणि दक्षिण गुजरात वाठारातल्या एकोणनव्वद विधानसभा सुवाती खातीर एक डिसेंबराक मतदान जातले हे वेंचणुकेक सातशे अठ्ठ्याऐंशी उमेदवार वेंचणूक रिंगणात उबे आसात आठ डिसेंबराक मतमेजणी जातली दिल्लीत चार डिसेंबर दिसा जावपी नगर निगम वेंचणुके खातीर साबार राजकीय पक्ष नेटान प्रचाराक लागल्यात दोनशे पन्नास जाग्यां खातीर ही वेंचणूक जावपाची आसा आज दिल्लींत भाजपाचो एकशे आठ जाग्यांचेर प्रचारा निमतान मेगा शो घडोवन हाडलो हे कार्यावळींत भाजपाचे बत्तीस मुखेल फुडारी वांटेकार जाल्ले ते भायर हेर पक्षाचे फुडारी मतदाराचे मत जिखपाच्या जिद्दीन यत्न करतात मजगती मतदारां भितर जागृताय पसरवपाच्या हेतान दिल्ली वेंचणूक आयोगान एक वॉकथॉन आयोजीत केल्लें ते विशीं दिल्लीचे एका वेंचणूक अधिकाऱ्यान चड म्हायती दिली हमने वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया है ताकि हमारे एमसीडी इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज इस बार हम चाहते हैं कि 100 परसेंट हो थ्रू यंग वोटर्स एंड सारे वोटर्स को हम ये स्प्रेड मैसेज करना चाहते हैं कि they should vote come out and vote and it should increase at least to nearing 100 percent बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई इन इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है तो लोग अपने आप अपने पड़ोसियों और अपने उनको जागरूक करके ले आते हैं आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या हरियाणा भोवणी मस्कती कुरुक्षेत्र वाठारात आयोजित आंतरराष्ट्रीय गीता सांगोष्टी कार्यावळीत वाटो घेतलो ह्या वेळार उलयतना भारतातल्या इतिहासातले म्हान फुडारी महात्मा गांधी तशेंच लोकमान्य टिळक गीतेतल्यान देख घेताले अशें तांणी सांगलें श्रीमद भागवत गीता सही अर्थ में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है आध्यात्मिक दीप स्तंभ है ला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानस्यों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूत हिते रहता अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र रहते हैं जनकल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हरियाणातल्या राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या अठराव्या दीक्षांत सुवाळ्यातूय आज वांटो घेतलो ह्या वेळार उलयतना तांत्रीक पदवी मेळोवपी अठरा टक्के चलयो आसा तशें सांगून विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मळार चडांत चड चलयांनी मुखार येवचें असो उलो तांणी मारलो अधिक आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं लगभग अट्ठाईस सौ विद्यार्थियों में से 500 से अधिक यानी लगभग 18 प्रतिशत लड़कियां हैं आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं मैं चाहती हूं कि science technology engineering and mathematics विषयों में भी और अधिक लड़कियां आगे आएं आज केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्ली हांगा आयोजीत armed forces flag day C S R कॉन्क्लेवांत वांटो घेतलो ह्या वेळार उलयतना देशाच्या उदरगतींत लष्कराचो महत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी सांगलें ते भायर स्वता त्याग आनी बलिदान करून आमकां सुरक्षीत दवरपी जवानांक सरकार कसल्याय बाबतींत शक्य ती मजत करतले अशें उतर तांणी दिलें ऊपर टेढ़ी नजर तो नहीं रख पाता कोई दुश्मन हमारे साथ कुछ गलत करने की फिराक में तो नहीं है जब हम किसी परस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रिस्क एनालिसिस करते हैं तो क्या हम किसी विदेशी आक्रमण की आशंका को भी हम ध्यान में रखते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी हम पूरी तरह से निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है और हम और हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि बॉर्डर्स पर हमारी सेनाएं भली भांति अपना कार्य कर रही हैं आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो म्हळ्यार इफ्फीचो समारोप काल सांजे जालो ह्या समारोप सुवाळ्यांत आय हॅव इलेक्ट्रीक ड्रीम्स ह्या चित्रपटाक प्रतिश्ठेचो भांगरा मोर पुरस्कार जाहीर जालो खेरीज तेलुगू अभिनेतो चिरंजीवी हांकां पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर ह्या पुरस्कारान सन्मानीत केले अभिनेत्री आशा पारेख तशेंच अक्षय कुमार आयुष्मान खुराना आनी प्रसनजीत चॅटर्जी हांचो ह्या समारोप सुवाळ्यांत भोवमान जालो हे कार्यावळीत केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर त्याचबरोबर गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगले की प्रादेशीक चित्रपट आता राष्ट्रीय पावण्यार पावल्यात आशय आसत जाल्यार चित्रपट संवसारात पावतात आणि तांची तोखणाय जाता चित्रपट महोत्सवात तरेकवार भाषेतले दर्जेदार चित्रपट प्रदर्शित जाल्यात हाका लागून प्रतिभा आणि कलेचे दर्शन महोत्सवात घडलें Our goal is to build an enriching film, filming ecosystem in India and a future ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. अभिनेतो चिरंजीवी हांणी आपल्याक सन्मानीत केल्ले खातीर उपकार मानले I wish to thank IFI and Government of India for giving me this wonderful award. Oh, yeah. A great honor. Few recognitions will have a special and this award is one such. And on this occasion, I would like to say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister Ji. गोयात जाल्ल्या त्रेपन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत काश्मीर फायल्स ह्या भारतीय चित्रपटाच्या विरोधात वायट प्रतिक्रिया दिवपी इफ्फी ज्युरीचे मुखेल परीक्षक इस्रायलचे नादव लापीद हांच्या आड लोकांनी तिडक उक्तायल्या हे विशीं नोंद घेवन भारतान इस्रायलचे राजदूत आशिल्ले नावर गिलोन हाणी चुकीची माफी मागून ह्यो गजाली कुशीक दवरून दोनूय देशां मजगती संबंद चड घटमूट करपाचेर भर दिवचें अशें मागला ते भायर खंयच्याय मनशा परस दोनूय देशां मदलें नातें चड म्हत्वाचें अशें तांणी सांगलें And that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is uh, obviously different. Uh, I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of uh, this or another indi in individual. And uh, we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and and our unity rather than uh, focusing on uh, disturbing noises. खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसव नमस्ते इंडिया नमस्ते मरहबन इलल जरी इंडिया सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत मुई इंडिया इंडिया मा हिंदी हस्ती हिंदिया सलाम Hindustan we are India always had pets since childhood would change my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? after watching this show. You might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best, Best friend, friend forever. forever. Best friend forever. Mm -hmm. Best friend forever. ვისუალ ბრანთიუკარ आज नवी दिल्लीत एकोणसाठावे ए बी यू महासभा आणि असोसिएट्स मिटिंग दोन हजार बावीसाची कार्यावळ झाली हे कार्यावळीचो विषय आशिल्लो लोकांची सेवा आणि संकटा वेळार मिडियाची भूमिका ह्या कार्यावळीक माहिती आणि वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगले की प्रसार माध्यमांनी फटीच्यो बातम्यो दिवच्यो न्हय आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ह्यो दोनूय प्रामाणीक मिडिया आसात can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the, midst, in the minds of communicators. I'm happy to share that in the background of fake claims circulating in media during the COVID crisis, we established a fact check unit in the Press Information Bureau of Government of India to counter unverified claims and present truth to the people. Doordarshan and All India Radio have always stood by the truth and have won people's trust for their truthful reporting. Coming to today's theme, media's role during the time of crisis becomes very critical as it directly concerns saving lives. Thanks to the new technologies and the resolve of the Government of India, disaster management services have significantly improved in the last few years. Media is, the, is at the core of national disaster management plans as dissemination of timely information on weather forecast and warnings regarding cyclones, floods are critical in averting and preparing citizens for foreseen events. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी अकरा डिसेंबराक धारगडच्या नियोजित आयुर्वेद हॉस्पिटलाचे उक्तावण जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेन दिली डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले की गोंयांत आठ ते अकरा डिसेंबर मजगती आयुर्वेद काँग्रेस जातली आयुर्वेद काँग्रेसीच्या कार्यावळीक पत्रिकेचे मुखेलमंत्र्या हस्तुकी अनावरण झाले आयुर्वेद काँग्रेसींत सात्तीस देशातले पाच हजार प्रतिनिधी वाटो घेतले आयुर्वेद काँग्रेस कला अकादमीत जातली आणि काँग्रेसीचो समारोप सुवाळो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी जातलो अशी माहिती डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी दिली of the World Ayurveda Congress, काँग्रेस हाच्या प्रिपेरेशना खातीर जे आठ तारखेच्यान आठ णव धा अकरा चार दीस कला अकादमी आनी बाकीच्या कॅम्पसांनी गोंयांत जावपाचें आसा ताच्या खातीर honourable prime minister Narendra Modiji हे क्लोजिंग सेरेमनी खातीर गोंयांत येतात आणि त्याचबरोबर आयुष हॉस्पिटलच्या all India institute of Ayurveda हाज्या गोवा कॅम्पस हाजे इनॉग्रेशन जे धारगळे पेडण्या हांगासर जावपाचें आसा ताज्या ओपनिंग सेरेमनीक honourable prime minister Narendra Modiji हे उपस्थित रावतले ताज्या प्रिपेरेशना खातीर आज हांगासर आशिल्ले त्या खातीर world all India institute of Ayurveda Goa campus हाजे ओपनिंग अकरा तारखे दीस दनपारां अडीच वरांचेर दोन वरांचेर जातले आणि त्याच्या उपरांत साडे चार वरांचेर वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस एक्सपो हाज्या क्लोनिंग क्लोजिंग सेरेमनीक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर उपस्थित रावतले मोठ्या प्रमाणात पहिलेच फावटी गोंयांत अशा पद्दतीचो नायन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो हो गोंयांत जाता त्या दीस समिस्त गोंयकारांनी ह्या world world Ayurveda expo free treatment free OPDs आसतल्यो त्या खातीर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर आठ तारखेच्यान अकरा तारखे पर्यंत जे जे आयुर्वेदा होमिओपॅथी युनानी सिद्ध अँड नॅचरोपॅथी या सगळ्या पॅथींच्यो OPDs free of cost available आसतल्यो सविस्तर गोंयकारांनी ह्या पॅथींतलो लाभ घेवपा खातीर हांगासर तेंच्यांनी उपस्थित रावचे आनी त्याच बरोबर all India institute of Ayurveda Dhargal hospital हे ऑलरेडी त्यांच्यानी ओपीडी सेशन चालू केली आसा आणि त्या ओपीडीच्या बरोबर थंयसर सगळे स्पेशलायज डिव्हिजन्स म्हणजे पंचकर्मा असतील आणि आयुर्वेदातली सगळी डिव्हिजन्स त्यांच्यानी धारगडच्या हॉस्पिटलात सुरुवात केल्या त्या खातीर फक्त पेडणे आणि धारगड पुरतेच न्ही तर गोंयभरच्या ज्या ज्या लोकांक आपल्याक जेका आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट घेवपाक जाय तांच्यांनी आपल्या all India institute of Ayurveda hospital धारगळे हांगासर वचून ट्रिटमेंट घेवपाक आसा रुटीन टायमिंग जो सकाळ सकाळचं ओपीडीचं टायमिंग असा त्यांच्याकडे ओपीडी त्याच्या आयपीडी ची सोय म्हणजे हॉस्पिटलाइज ज्यांना जावपाची असतात ती सोय थंयसर अवेलेबल ऑलरेडी त्याची सुरुवात जाल्या त्याचे रितसर इनॉग्रेशन जे आसा हे रितसर इनॉग्रेशन अकरा तारखेक जातलें सातव्या संसारिक तंत्रगिन्यान परिषदेक आज सावन सुरुवात झाली विदेश व्यवहार मंत्रालयाने कानेर्गी इंडिया हांणी आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत भूतंत्रगिन्यानाचेर भासाभास जातली हे परिषदेचे उक्तावण आज विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांचे हस्तुकी झाले हे परिषदेत उलयतना डॉक्टर एस जयशंकर हांणी सांगले की सध्याच्या परिस्थितीत तंत्रगिन्यानाचो उपेग हो खूप गरजेचो असा तंत्रगिन्यानाक लागून व्यवहारात पारदर्शकता येता आणि तंत्रगिन्यान आज भू राजनितीचें केंद्र जावन असा अशें मत डॉक्टर एस जयशंकर हांणी उक्तायलें that there's something neutral about technology. Technology is no more neutral than economics or uh, any other activity and uh, you know uh, we were, you know you may speak about uh, whether it is data or, or uh, uh, oil or oil as you know data as the new oil the fact is more and more things are technologically driven and we need to understand that there's a very strong political connotation which is inbuilt really uh, into भारतीय जनता पक्षान आज पत्रकार परिषद घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आड अपशब्द वापरिल्ले खातीर खर टिका केली भाजपाचे म्हणणारे संबित पात्रा हांणी पत्रकार परिषदेत सांगले की काँग्रेसींचे प्रचार सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आड जे अपशब्द वापरल्या ते निंदा करपासारखे असतात प्रधानमंत्र्यासारख्या व्यक्तीसंबंधान अपशब्द उच्चारप हे क्षमा करपासारखें न्हय आणि त्यांच्या या कृत्याची जाप गुजरातचे नागरिक आपल्या मतदानांतल्यान व्यक्त करतले असे मत संबित पात्रा हांणी उक्तायलें का बयान जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता भाषा का प्रयोग यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है दिवचलच्या शांतादुर्गा देवीचा नवो सोमार हो वर्सुकी उत्सव काल साजरो जालो ग्रामस्थ गांवकार मंडळ तसेच बिचोली बाजारकार मंडळाच्या जोड पालवान हो उत्सव शांतादुर्गा मंदिराच्या प्रकारांत साजरो करतात केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी शांतादुर्गा देवळाक भेट दिवन देवीचे दर्शन घेतले उपरांत श्री श्रीपाद नायक हांणी पत्रकारा कडेन मनोगत व्यक्त केलें आज नव समारंभ तुम्ही आयला तुम्ही वार्षिक येता या वर्ष तो नवो संवाद त्या गोंयांतलो एक प्रमुख उत्सव असा त्या उत्सवा पैकी एक उत्सव असा गोयभरातले लोक ह्या नव्या सोमाराक आपली उपस्थित देवी शांतादुर्गेचे चरणी आपली उपस्थिती लायतात आणि वेगवेगळे कार्यक्रम म्हणजे गायनाचे कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम त्यांचे कितके दिसे उत्सव मोठ्या धाटान चुलकार हे सगळे एक दोन करतात खूब उमेद दिसता की हो उत्सव कितलीं वर्सां एक्चुली वर्सां म्हाका खबर परंतु आमच्या ल्हानपणा पासून उत्सव हांव आयकता आनी जेन्ना जेन्ना गोंयान आसता तेन्ना ह्या उत्सवाक हाजेर रावपाची देवीचे कृपेन तुमकां संदी मेळटा हांव ह्या नव्या ज्यो पितोलेच्या भाव भयणांचे सगळ्या भयणांच्या गोंयच्या भाव भयणांक शुभेच्छा दिता धर्माचें काम हें अशाच पद्दतीन वाडटा आणि त्यांना आम्ही एकत्र येतात आणि सोमवार सगळ्यांना एकत्र येवपाचो सगळ्यांना आनंदान तो उत्साह साजरो करपाची संधी प्रत्येक गावांक मेळटा हो नव सोमाराची उदरगत संसद वर्सा हो उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता आणि ही कमिटी दोन्ही वाड्यावयली दोन्ही देवळांची कमिटी योग्य पद्धतीने उत्सव काळ टाळा मेळ दोन उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरो करतात त्याबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतात आणि हो उत्सव येणाऱ्या काळात आणि याच्यापेक्षा मोठं आपलं मोठं उमेदीन साजरे करावं वाटतं देवी जनता सगळ्यांना आशीर्वाद देवी घेऊचो अशी देवीकडे प्रार्थना राज्य सरकारान दोन हजार तेवीस ते चोवीस आर्थिक वर्सा खातीर सात हजार शंभर कोटी उदार निधीची गरज पडटली असो अंदाज नाबार्डान उक्तायला आज पणजेत जाल्ल्या परिषदेन नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली हे कार्यावळींत ईडीसीचे e अध्यक्ष सदानंद शेत तानावडे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले हे कार्यावळींत गोयचे वित्त खात्याचे अतिरिक्त सचिव विकास गावणेकार नाबार्डचे general manager doctor Milind Bhirud आरबीआयचे क्षेत्रीय संचालक श्रीमती स्मिता कुमार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले हे परिषदेत अतिरिक्त वित्त सचिव विकास गावणेकार तसेच श्रीमती स्मिता कुमार हांणी आपले विचार मांडले because it is cost competitive. If we produce, there are restrictions on producing certain products here, but even though we, we produce, it will be expensive because as we all know, there are no unskilled laborers available locally. The minimum wages or, or the actual wages of a laborer are very high. So finally it is not economical for a farmer to do this activity which is going to give him some profits. That is how I, I believe that the day by day the actual output, agricultural output is reducing. I think we need to look at some niche product or some like organic which is very special and which is which will sell at a premium. That is that is possibly the only way our agriculture can survive because our holdings are also so small possibly and because of you know we our next generation has given up you know we the people want uh, white collar job and nobody is interested in the farming. I also like to mention that I've been uh, getting feedback that a lot of branch managers uh, have not have not been attending the BLBC and DCC meetings. So basically, I would request the banks to ensure that all the branch managers attend the BLBC and DCC meetings so that they are aware of what is happening at the ground level, the ground level situation, so that they convey what is happening uh, as per their experience and knowledge, what is happening at the ground level. So that is taken into account and so that there is a convergence between the NABARD uh, estimation and the estimation arrived under the aegis of SLBC. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday, 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो कतारांत सुरू आशिल्ल्या फिफा फुटबॉल सर्तींत पुर्तुगालान उरुग्वेचेर दोन शून्य गोलांनी जैत मेळयलें हे खातीर फ्रांस आनी ब्राझिला फाटोफाट पुर्तुगाल हो निमण्या सोळा पंगडांत पावपी तिसरो पंगड आसा हाचे पयलीं ब्राझिलान स्वित्झर्लंडाचेर एक शून्य गोलांनी जैत मेळयल्लें आज सेनेगल आनी इक्वेदोर अमेरिका आनी इराण नेदरलँड आनी कतार इंग्लंड आनी वेल्स हांचे मदीं मॅची जातल्यो आता पळोवया आयचे तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडान चड तापमान एकतीस पुज्य पांच अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणे तापमान चोवीस पुज्य पांच अंश सेल्सियस इतले नोंद झाला आणि आता खबरो सोबूच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो गुजरात विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आज सांजे सोंपलो मतदान एक तारखेक जातलें जाल्यार मतमेजणी आठ तारखेक एकोणनव्वद विधानसभा वेंचणुके खातीर सातशे अठ्ठ्याऐंशी उमेदवार आसात रिंगणात आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या हरियाणा भोवणे मजगती कुरुक्षेत्र वाठारांत आयोजित आंतरराष्ट्रीय गीता सांगोष्टी कार्यावळींत आनी दीक्षांत समारंभात घेतलो वांटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचं म्हळ्यार रिफीचो काल सांजे जालो समारोप सुवाळो आय हॅव इलेक्ट्रीक ड्रीम्स या चित्रपटाक मेळ्ळो भांगरा मोर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी अकरा डिसेंबराक धारगडच्या नियोजित आयुर्वेद हॉस्पिटलाचें जातलें उक्तावण आणि आज फिफा फुटबॉल सर्तीन सेनेगल आनी इक्वेदोर अमेरिका आनी इराण नेदरलँड आनी कतार तशेंच इंग्लंड आनी वेल्स हांचे मदीं जातल्यो मॅची फ्रान्स ब्राझील आनी पुर्तुगाल पावले निमण्या सोळा पंगडांत पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात ते खातीर आमचें ट्विटर हँडल फेसबूक पेज आनी डी डी फ्री रेस चॅनल क्रमांक सत्त्याण्णव तशेंच डिश व्ही चॅनल एक दोन दोन आठ फॉलो करात तशेंच आमच्या खबरापत्रांचें थेट प्रसारण YouTube channel D D news पणजीचेर तुमी पळोवपाक शकतात आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता परत मेळया फाल्यां सांजे चार वरांच्या खबरापत्रांत नमस्कार